Motocross atgriežas Skandavā! 5. jūnijā Baltijas ātrākie motocrossa piloti cīņā par Bosch Superkaus Baltiju Eko videlielo balvu! Vurts Jaudastens, Sportlands fanuskrējiens, Bosch spēka tests un adrenalīns visas dienas garumā! Atbalsta Monster Energy, Zelta Bowlings, Rūjens saldējums un Optibet Sporta bārs! Biļetes iepriekš pārdošanā superkaus.lv 5. jūnijā Bosch Superkaus Skandavā!